Video düzəldərkən keçidlərin yaxşı olması ən vacib amillərdən biridir. Camtasia'da bir neçə keçid effektləri vardır. Keçidlər burada 5 qrupa bölünüb gördüyünüz kimi. Fade, Movement, Objects, Style və Vibes. Fade effekt şəffaflığı azaldıb artıran bir keçid effektidir. Thank you. İstədiyimiz komponenti seçərək keçidlərdə istədiyimiz effektin üzərində sağ klik və Add to Selected Media, yəni seçilmiş mediaya əlavə et klikləsək, bu istədiyimiz nəticəni alarıq. Və gördüyünüz kimi o komponent əlavə edilir, göy kənarlıqlar yaranır və onun keçid effekti olduğunu göstərir. Kənarlıqları uzadıb qısaltmaqla keçid zamanını da dəyişə bilirik. Kənarlığın üzərinə kliklədikcə isə xüsus xüsusiyyətlərdə sadəcə effektin adı gəlir və onu dəyişə bilirik. Digər effektləri də yoxlayaq hamısını və baxaq. Və budur, gördüyünüz kimi bütün effektlər bir proyektdədir. Başdan videoya baxaq və hər birinin nə üçün işə yaradığını görə bilərik.